pessoal, como vocês estão? Faz, faz, faz um tempinho já, né? Tava com saudade de vocês. Antes de começar o vídeo, deixa um like aí embaixo, porque é muito importante pro canal. Sério, deixa um like aí embaixo. Se inscreve no canal pra ser um perdido. Entendeu? Entendeu? E se quiser, compre o primeiro livro que eu escrevi, chamado Traços. Olha que capa bonita, gente. Aliás, esse livro tem um pouco a ver com o teminha de hoje, viu? Que é, como vocês viram aí no título, eu meio que mudei, é meio confuso. Calma, você não tá entendendo? Então vamos retroceder um pouco. Esse é o Edu aos dois anos. Ele gosta de praticamente correr pra todo lado, chorar e, sei lá, comer tudo que vê pela frente. Esse é o Edu aos seis anos. Ele gosta de assistir desenhos, jogar Super Mario e desenhar bonecos palitos. Esse é o Edu aos 16. Não tem muitos amigos, drama king, e gosta de gravar vídeos sobre livros pro YouTube. Esse é o Edu aos 20, e ele gosta de muitas coisas. De um tempinho pra cá eu percebi que eu mudei bastante. Sabe quando você para, pensa e percebe que você não é aquela mesma pessoa de antes? Que era viciada em certas coisas que hoje em dia a gente nem liga mais? Que tipo, saiu de dentro da caixinha que vivia, sabe? E que saiu dos seus limites mesmo sem ter virado a vida de ponta cabeça. É meio complicado, mas pensa assim, você sempre gostou de azul. Sempre foi sua cor favorita, tudo era azul. E o vermelho, do nada, passa a chamar muito a sua atenção. Só que você é muito apegado ao azul e não quer abrir mão da cor. Então você junta o azul com o vermelho e forma uma cor nova. E quando essa nova cor se forma, você acaba percebendo que você também também gosta do roxo. E é praticamente isso que vem acontecendo na minha vida. Tudo que eu fui, sou, vou ser, estou sendo, tá tudo se misturando agora, formando que um novo, velho eu. Óbvio que no começo eu estranhei essas mudanças, porque geralmente quando você encontra uma mudança em você mesmo, a tendência é estranhar e apontar aquilo como um erro. Não, isso não pode estar acontecendo comigo. Eu preciso gostar do que eu gostava antes. Se eu não sou o que eu era antes, e nem sou o que amanhã serei, o que eu sou? E o que será que amanhã vai ter de almoço? Aqueles, né? Mas com o tempo você vai se acostumando e gostando da ideia de se renovar todo dia. Até porque essa crise é uma crise natural que indica que você tá o quê? crescendo. Pense em você mesmo como, sei lá, uma esponjinha, que a cada segundo, minuto, dia, ano, sei lá, vai absorvendo gotinha por gotinha. Seja gotinha um amigo que você conheceu, um livro que você leu, uma série que mudou sua vida, uma experiência incrível ou terrível, enfim. Você vai absorvendo tudo isso e somando com o que você já é. E o que você solta, transmite pro mundo, é a mistura disso tudo, é a mistura das experiências que você já viveu com a sua essência, com aquilo que você já era, com aquilo que tava aí dentro de você o tempo todo. Então essa mudança é inevitável, não adianta você se culpar, se sentir mal por não ser a mesma pessoa que era quando foi dormir ontem. Porque algo que aconteceu hoje pode ter te alterado, tipo, um pouquinho, e mesmo assim você mudou. Enfim, onde que eu quero chegar com tudo isso? Eu quero deixar uma mensagem pra você que tá aí perdido, assim como eu estava. Dizer que tá tudo bem e não ser a mesma pessoa que você era antes. Não precisa se sentir mal por algo que você não consegue controlar, e nem precisa continuar fazendo velhos hábitos que você nem gosta mais de fazer, porque se sente pressionado, sei lá, pela sociedade, ou pelos seus amigos, ou enfim, quem quer que seja, sabe? Você não precisa se sentir preso a ser quem você era antes, você só precisa manter quem você era antes e somar transformar com esse novo você, formando você, simplesmente você. O que importa é manter sua essência e ser honesto com você mesmo. O resto é resto, você pode gostar, você pode deixar de gostar, você pode enjoar, você pode nunca enjoar. Porque se antes eu gostava de cantar, hoje eu gosto de ouvir. E se ontem eu gostava de ouvir, hoje eu gosto de observar. E se antes eu gostava de observar, hoje eu gosto de sentir. E se ontem eu gostava de sentir, hoje eu já nem me preocupo mais com o que eu gosto. Até porque eu nem sei mais direito quem eu sou hoje e eu nem preciso saber. Só sei que sou eu. E isso é o suficiente por enquanto. Se curtiu o vídeo, deixa um like, é muito importante o seu like, por favor, deixa um like aí, vai, vai, tô esperando, vai dar um like aí, sério, dá um like aí, pela mensagem, por tudo, enfim, life change, né, gente? Por favor, por favor, se inscreve aqui no canal, compra o meu livrinho chamado Traços, o link pra comprar o livro tá aí na descrição, vai lá, por favor, também. E comenta embaixo o que você achou desse vídeo, você gostou do formato? Comenta aí, quer é mais vídeos assim? Comentem também, comenta lá no grupo do canal do Facebook, que o link pra ele tá aí na descrição também. Enfim, um super beijo pra vocês, e até o próximo vídeo, fui!